tubere cyongobirane haki wabuka msenge wola msenge abe athi wola msenge Ang tuwa sa pula po, tutuwa. Ang pula po na ishima. You bet, puto. And gain depth through experiences. Many characters of Rebel feel like fully fleshed out. Karibu nyumba. Imarekani. Puto. I have to admit. Mwana bino ekyokabirona sitangu yogwata. na upige sura Marekani kwa Marekani yuko ishi watu Marekani yani lingi ube ube na furaha bino wala poto kacha wala bone wangu kwa hiyo ashtangu wata yobe yombe ila kila usile reading bakeswa kabisa kila yose mm. kwa hiyo ali uzi alafu mushe mushe ni ku unya nayo unochea ku ole ole dawa so uyu ucuriine nwanu wenda ositamo tulia ositamo tulia nimwatiithia ci kwana shukuru manga afura imangi omona igutya anya na ani boni bolaya bo na inishi mushimi uwilani achi apana mtoma ngoti uchimbelele chanibo okone umangu atetimu atanamambanwamisabano bope mpaka usushi utungozi bwele umusoma mpaka lwaye unasoma okondwela tsangeni atama washikala ufurahi lakini nandani weshiki numishingi tongozo wakwata bushipi bwavilane ati wakonea kimba kwaya mungwa andikemba kwaya hata bakosiliwina vava vingo virefu bope kwani vile neemosoma nile mwanafunzi inu ikeni weisei natwana mbelao biniwe ikeni unanjiva nivole juju meso juju vile matu juju ivi uchanganikiwa kandi unakona yavo kwa hiyo ya muhimu aninaji kumira mungu soma soma uchwe soma soma basome inu itangawo kuta makampani vale basome sivamuchana basome hao vivi wa atuna mina iso soma ne ati na ondo bo soma kata ko kone bali bino bili biomba kana mo sibili bilema no sebi bina chukwa ne elimu yani eneo la Marekani wananchi usangana watu mangoma wanataka achi maongea na watu wangu wewe good morning ba chuo the business mbalimbali ili tofanikiwe mwana kwa hiyo laana vingi yao ya ulimwengu kila usuba yao usuba atake mukabila usuba atake kila kono kono anataka uwezo mwana na ukutanya na furema ngimana ndukutani wazo nishile mpweka lakini vinyo vya acho kile tu yubasa yubasa kwa hiyo etoso oso mina ube bino shimo ndiri cyane miti ya kampani wiki tuchwa no marikani kila mehila hapa niko siandali ni bile bande wiki mutona njala sawa usijali 变老。Mimi naitwa Sara. Nimependa jina lako. Hata mimi pia nimependa jina lako. Nisikie huru. Usifanye kila kitu kile unapenda. Wewe unaishi wapi? Naishi chini tu, sio mbali na hapo. Dakika kama ngapi? Nimeshukuru kufahamu. Asante. Pia so mimi nakuacha. Nilikuwa natoka kazi so la pata pochito. Asante. Asante, qué po. Yo no he Ya. non facciamo recamo 5 in chila. Sui Davide. Già venendo con c'è. Andiamo a un giorno. Andiamo a nel follo con catti mattetti. Eh, io peti, ti, peti ti te cambi noi chiamo. Ani peti, ti, peti ti te cambi. Dane ati atu Africa wani vutu ti E vai te cambi, mi no cambi. Beni, o beni atu Africa. Dane ati, nden sina ogola shola dane ati. Bene, vuol dire i renifie renifie va tu. Ne ati shola, ne ati, sino sinda ne ati na. mera kali nendo ki ato atosoma sa ni verite ani ati atosoma atosoma atosoma atosoma atosoma na ati lazima asoma ati na isoma ndabahumba kama ndabahumba kama kuna asha bini ndio kutashi na chini na ugo kwenda kake waso na so nani abina prawo vitava umbaka umbaka ni xatavi kabisa ni xatekeiva umbaka ava umbaka walani u kisula swi tangiwaeutani tangumi choma swo ni tangiwa na xibiyaximbiyaine swo vitani swi vipuwa swa ncimba va swa ncimba ayomba nsawu nimuni swo tangusa khanga yao mani ndawu yo xomulana va va ri vanani a iviwo ane a ci a hatwa a hatwa swo mani yani ashachoshoma kabisa sawa nobola anatakiwa atakiwa ele jana sura eh, butanganane achi ni musangoni mwana ni kapulu matete ushiriye butanganane achi yashire mo na pa bini bini bini kwa tena mboko bati belo jolaza ka afrika Vipi shoga yangu bado hujaona simu? Kwa nini hujaona simu? Sijapenda kwanza. Kwanza hata simu inaweza kanipotezea hata muda wangu. Kianza kusoma. Sio vizuri. Hamna, ile inasaidia kwenye maongezi, so kujuliana hali, vitu kama hivyo, so somo inasaidia. Nitakuwa nachukua hata kaka. Ya nani? Ya kaka yangu. Wanioni so. mwenzio macho matatu. Ni cheki mwanzo mpaka chini. Toto hilo. Uko poa, lakini mimi wasipendi kwa sababu Aha, na nini? Ah, ah. Sijazoea. Mmeshakuwa mjini so changamka shoga yangu. Acha mambo ya kizembe hona. Hivi, shoga yangu hivi. Hivi kabisa hivi. Changamka bana. So kuwa kama mimi. Ni mwenzio. Nywele kama zote na change tu. Mweza. Mweza. Mweza. Mweza. Mweza. ah. ah una hata habari mwenzako, nione kwanza anachomoka, anachomoka toto hilo pisi hilo aki mwenzangu akikuona, mama una watoto sita. Nimepata kusoma huko, sijapata mambo mengine, so hata hata kuvaa nikibaki na vaa hivi kawaida, mbona hivyo huwezi ukapata hata kuita njiani akuniita ya inabidi uvae kama mimi ili boya akikuona so achanganikiwe, lakini hivyo shogangu hivi We, mimi sijapata mboa wanaume huku. Wewe badilika, ukivaa hivi mweza kwa haya unayapata kawaida. Niache nikuache kidogo, maana ina shughuli nyingi huko, so kuhusu chakula nitakuja siku nyingine, so mimi naenda. Haya, tutaonana shoga. Sasa nimefurahi sana sana na kupata time nzuri, kwa maana kwa hiyo kumisi sana. Usijali, mimi ndio kwa jinsi yangu. Yaani nafurahi sana nikipenda napenda sana kuwa na wewe pamoja. Mimi niko yani sijui yani ningekuwaje, yani ningekuwa kiumbe gani bila wewe. Unajua sana. Wewe kwa moyo wangu sasa. Ndio hivyo yani, sina maneno mengi ya kukuambia, ila tu furaha ni na wewe nini, tuzidi na pia Natamani sana mapenzi yetu yaendelee mpaka pale Mungu atakapoamua kutenganisha. Kutenganisha ni upande Ah, ah hapana, sijamaanisha hivyo. Unajua mapenzi changamoto. Okay, kwa yetu kazini. Takumisa. Mimi naondoka na Usijali tutazidi wangu. Maana nitakumisi sana. Okay, bye. bye. Tukia lini ukaanza kuvaa nguo fupi kama hizo? Yoshimuma uli ushimuma ushimuma uli. Niko tu wale rafiki yangu nyama tega kuna Na shi ubwela nishakwambia achana kuharibika na vitu vya Marekani ati byobiwanja niachi byobiwanja urushine chimya na ubutumbuka na i ocho ochosome uanze kuimba kwaya kama wanaimba watu wengine lakini uno marekani utoa alfa uno le ila lo ana anabitubya vile vile bitubya ese bino umutani mango nda zambi kila usiku na tena kuongea zambi hivi unavani nini sina mangu obena bana bana ni wale obino obena bana wa malama ana nungira mwaitane nayo mpaka ndiko ndarudi mpaka malango oh, cha Sara ni ati mpaka ubwewa Sara, unataka niongeaje ili wanielewe? Kwani mimi hapa mimi sivai nguo? Mhm. Ini ujibine bibyo. Sasa nashi omawe. Na omawe ni mwana wangana. Nipige. No bala mawe ni no pikira masimu. Kama mimi shinga yetu Sara. Chino sa vitabu suku hicho mo otwa. Sasa muri toshu mwandwe ni no. Kwani mimi sivai nguo? Obutuliji bine bibi ndi na mongero mema kana ni ni na tona mai kembe obe inu ike marekani ye obe biro wana wana mara wale ngela bai tana naye wewe sio mwelewa wewe nipige basi asana bana beba bana beba bani spamu kumbe 18 amon o chombe la chen tu on sara inu mwenu nyumba no mwana wa wandamu kumimba piga kamari yako shimuimbe ndogo change hiyo nayo change change twanje twanje mwana change ibi Acho vile masa ngo mumina. Ale bikora manga na muhimbo bihimbo. Mwe eno le ene. Wala bapeta bita bikile sawa. Mwe no bikile sawa no kusu kuma mone ina kama ngini ibe. Eh bikile sawa. Tu mine ta bina changa ka. Jima hii tu hapa. Kuma mone kama ngini inila bosi. Mwami wa siri. Ndio. Ta onda vivo. Tu ya peti. Mimi na mchezo. Nakusikia mlando. Basi moja kwa moja hapo demu Oladimu wakimba gasumbumbu lakini beni oya chuba kuni lajwa sara sara nangu abuka sobe ano nabongea na kaka kesube kama kaka kesube wili noe mwana acho ni choso acho nicho so lakini cho mpaka titoja hivi biso ama mtu so manto ama bia ale alilo ngeni shimo ndani ngine hata mimi sasa unajua bomba kale tu kama hichi ele ngeni ile ngeni ni wangeni wao pichi tawana elewa mbuka tu tawana elewa mbuka okay tabanelewa mbo mimi napechi tabanelewa mbo kile kile kile kusala kwa walo mnanyicha uli paka nitwa wabula eh, si wabo mona walo mjamisa eh, isobele ane sambo hii umeona isobele ane sambo isikupe isobele abola yini kwamba nina ndugu cha damu huyu ndio chafuta na ile ile yana bongo bongo yana bosoka kwamba kanta wa mshiko ando ah, atwicho so mbata yara unga yole bibo sanga ele bibo sanga wo e gawo bibo ele wo washile belo mshiko babele basa mimi na sholo ulikimya manga mbona mbokomaka kotenda manga wana umongea mangasabe unayo yoshito bwilo nase ene okuma labosi otamutina muboela molonyuma mocho molonyuma kasa kana ni na bitano otomo mutola salwe ne bitano wewe ono wewe ene ishikoma kunshikuko bendwa ba Kwa nini fanyia hivi? Mbona kwa mkali namna hiyo sana? Nani? Mtaji wako na hakuna dada Oh, kama Sara. Sangana nusu hapa. Thank you. Nivea hii na tangu ya kwanza na nansi oh, umeshansi na na piko ibuti na na kibuti. Ah, pili tangu tonyo kwa kweli. Na sakara bado piko ibuti apita na na na sanga yake sambo senta. Niki kanto talento kwa senta. Senta oh no no no. Senta ocho. Senta oh no no no no maana ona oh, no no mchimba chimba. Ah, ocho hiki. Yaani hola aikane na furaha. Aikane. No bolongeana huko. Ole shemeji wewe. Ole. Kau non tendak you? Tak mi benda benda mi mau mau mi mini. Tu mi dia kiki mi mini ya. mi Onu shaiki. mi shaiki. Bila mi miki. Eh mi ini cha mi main cuma mi Manga untuk mi limba la. mi mau jai mi Lawa na mi ne. Mau mi mau tebi. mi ni mau mi mau tebi. mi ya wa mi kama le mi be. Ai mi ata se mi tu. Dale mi to che mi To che mi To che mi To che mi To che mi Tu che mi To che mi To che mi mi szóval, ami amellett, hogy ne lehetjük, dalat se szólá. Arra van ovánaj. Dalat se Non Dalat se szólá. Dalat se szólá. Dalat se szólá. Dalat se szólá. Dalat se Vorrei che amici. Sara! Sara! Get on hold, get on hold! on wono salta on o na o wachi de sa e ele til da libe ni sara apono wani won la che mi sa apono wani won la che mi no ni basa shi o o ya sa apono wani won la che mi no ni basa kara wala de e ele kale da leche ele sa najisikia tu vibaya bo pesa ndo ngoza ni wani ni la kubafu ni sara kisha kweli ni sara o wali e ele sara pale wani wani ni mbafu hii Mungu sana apate kine muti kabisa mbona nyinyi msikiaji nyinyi mkiambiliwa nyinyi wanawake mnakuwa mnachanganyana sana mbona uitanganye bolini eh oe ele sana kata ile chemi ile oh no la nani sasa you just want nani la boss lakini bilimu uwela uwe matumbo na uwe ebinim hɔ a ne owura ne wɔwɔ no atɔ sɔ ɔmɛ ma to bila o ne sikiri wɔn na bana kele tan ali na o wɛrɛ maa yɛ ee na o wɛrɛ maa yɛ ee nɔmba na o di a ye bilisi man dɛmɛ adi alɛ musɔrɔ ɔmɔ sɔrɔ ma na o wɛrɛ wɛ sɛbɛ to